саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз электромагниттік индукция құбылысы магнит ағыны және ампер күшінің жұмысына тоқталатын боламыз өткен сабақтың жалғасы әрине олай болса күтілетін нәтижелер бұл э, электромагнитті аспаптар яғни электромагнит реле генератор трансформатор жұмыс істеу принциптеріне талдау жасай алатын боласыңдар олай болса бізде фарадейдің тәжірибесіне тоқталамыз яғни қазір мына жерде көріп тұрғанымыздай жалпы мынау бір катушкаға магнит салған кезде амперметрдің көрсеткішінің өзгеруін көруге болады мысалы мына жерде енді ешқандай қозғалыс келіп тұрған жоқ себебі жылдамдығымыз нөлге тең егер жылдамдықты оң бағытқа қозғалтатын болсақ яғни нені магнитті алатын болсақ ол кезде мынау тілшеміз солға қарай ал егер ә, магнит тілшені салатын болсақ яғни осы катушканың арасына салған кезде ол оңға қарай жылжығанын көруге болады екен әрине бұл бізде осы ә, магнит өрісінің бар екендігін көрсететін бірден бір тәжірибе яғни демек өткізгіш айнымалы магнит өрісінде болса ғана онда индукциялық ток пайда болады деген сөз яғни түсіндіре алдық қой иә осы тәжірибені жасайды екен фарадей яғни фарадейдің тәжірибесі осы бір процесс ретінде яғни бұл тәжірибеде соленоидта индукциялық токтың пайда болуы магнит өрісіндегі пайда болған екендігін анық байқауға болады екен олай болса бізде электромагнит индукция құбылыс дегеніміз не тұйықталған өткізгіш контурды тесіп өтетін магнит ағынның өзгеріс кезінде индукциялық токтың пайда болу құбылысы бұл электромагнитті индукция құбылысы деп аталады екен яғни яғни міне қараңыздар бізде мына бір магнит өріс деп алайық бір магнит өріс деп алайық былай иә осы жерден өткен кезде мына аралығымыз аудан болып есептеледі бұл магнит ағыны осы аралықта магнит өрісі бар яғни магнит ағыны болады деген сөз демек магнит ағынын біз қандай әріппен кіміз? f деген әріппен белгілейміз өлшем бірлігі бізде Weber. ал көбейтеміз осы жердегі магнит индукциясын осы ауданға көбейтіндісі және косинус альфа бізге нені береді екен магнит ағанын береді екен иә бұл жерде S дегеніміз мына жерге раманың ауданы альфа деген раманың бұрылған кездегі бұрышы ал магнит ағынының өлшем бірлігі Weber-мен ары қарай ампер күшінің жұмысы жалпы э, бізде жұмыстың формуласын білеміз иә міне қараңыздар а тең деп алсақ осы жерден э, қарайтын болсаңыздар бізде ампер күшін орнына қойған кезде міне қараңыздар қойған кезде не пайда болды b i l b демек мына екеуі бізге нені береді көбейтіндісі ауданды береді нәтижесінде ампер күшінің формуласы келіп шығады екен осы жерде алдық қой э, ары қарай немесе немесе жаңа айттық біз мынау ә, индукция мен ауданның көбейтіндісінің өзгерісі бізге нені береді магнит ағынын береді олай да түрлендіруге болады екен ары қарай кеттік енді электромагнитті аспаптардың жұмыс істеу принципі яғни көріп тұрғандарыңыздай генератордың негізгі ә, барлығымыз білеміз мотор иә сол кезде ішінде мына жерде мыс оралған яғни мына жерде қарайтын болсаңыздар мынау no, рама қозғалысқа келеді мына бетте ns магнит бар және ток берілген кезде мына жақтан ток берілген кезде міне қараңыздар ток берілген кезде бірден ол қозғалысы келеді нәтижесінде ә, мына жақтағы біздің оң теріс зарядтар бір бірін тебу арқылы қозғалысқа келеді деп айтсақ болады ары қарай келесі трансформатордың негізгі ә, сұлбасын айтып кетейік бұл жерде де солай яғни магнит өзекше мына аралық магнит өзекше ал мынау көк сызығымыз бізде магнит ағыны болып есептелінеді және кірген ток келген кездегі оның n ә, кернеуі және n 1 оның орам саны болып есептелінеді мынау бізде генератор яғни айнымалы ток болып қарастырылады ал мына жаққа шыққан кезде мынау бізде тұтынушы яғни белгілі бір кедергі бар деп қарастырылады яғни ә, мына беті екінші жақ болса мына беті кірген кезде бірінші жақ яғни бірінші рет орамасы болып есептелінеді арасындағы мына жерде орналасатын бізде магнит орналасады осы жерде ns магнит орналасады да бұл жерде туралы қой ары кеттік енді осы тақырыпқа байланысты бар болған екі есеп бердік екі есепті шығарамыз талдаймыз комментарий ретінде қалдырамыз және оқушылар біздің каналымыздың дамуына өз үлесіңізді қосқыңыз келсе міндетті түрде каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз жақсы келесі сабақта жолыққанша сау болыңыз